si on veut du, de la métro Godwin, c'est pas ici, c'est à Los Angeles. 들어가. 치노 형.

à l'intérieur, c'est le, Pérou pour mon ami Gigi. Il est parti plus loin, il est parti en riole là. sous sur nos visages Bam bam bam bam. Bam bam bam bam. Bam bam bam Et vous allez vous arrêter là.